I love you. Cuando la más una persona, mm. no sé, no, no hay palabras. Sí, a mí, a Michael Jackson me encanta, me, gusta, me gustaba mucho, pero lo vi eh, el viernes y me volví loca, me encantó. Sí. El viernes me enamoré. Te salió así natural, digamos. Natural. ¿Y cómo fuiste elegida? O sea, vos te presentaste, dijiste... No, no, no, no, no fue acomodo. Eh, yo estaba ahí en la parte derecha, eh, adelante, estaba con una amiga y le pedimos a, uno de los que trabaja con Michael si podíamos bailar y dijo, bueno, después, después vemos digo, bueno, chau, ya está, ni ahí no nos elige. Y bueno, después vino, habló con una chica, me empezó a señalar y bueno, vino la chica, me preguntó la edad, el nombre y me preguntó si quería bailar. Desesperada, no lo podía creer. Y bueno, me llevó y me dijo unas indicaciones que tenía que hacer. ¿Cuáles eran las indicaciones que ellos te dicen? ¿Qué es lo que tenés que hacer en ese momento? ¿Te dicen algo? Que suba y, bueno, lo abrace y haga lo que quiera, que le diga lo que quiera. creo que te den un momento para estar con él. Claro. ¿Vos cuántos años tenés? 16. ¿Y de dónde sos? De Belgrano. Y las chicas, tus compañeras del colegio, supongo, se quieren morir, ¿no? Desesperadas, llegué al colegio, todas, Luis, no lo puedo creer, ¿cómo hiciste? No, lo podían creer nadie. <laughs> ¿Y tu mamá, tu papá, todos? Eh, todos también, desesperados, no lo podían creer. ¿Y hace mucho tiempo que seguís a Michael Jackson, o sea...? Sí, a mí, a Michael Jackson me encanta, me, gusta, me gustaba mucho, pero lo vi eh, el viernes Ahí tenemos las imágenes, justamente. Y me volví loca, me encantó. Sí, ahí tenemos las imágenes de el viernes me enamoré. Ahí fue cuando te enamoraste, ahí fue el momento. María, tenemos cuando vos te subiste al escenario y estás ahí junto a Michael. Ellos mismos están grabando el momento en el cual te le tiraste encima <laughs> y no te le contabas nunca más. <laughs> Además, bueno, escuchamos y se podía ver en las pantallas la sonrisa de Michael Jackson, ¿no? Él estaba como tentado también, ¿no? Con, con tu actitud. Sí, pero yo no, no, no pude ver nada, no me acuerdo de nada. Ah, le, que a las chicas de mi colegio, cuéntenme qué hice, pues no me acuerdo de nada, ¿no? No sé si se reía, no le pude ver bien la cara. Y te acercó el micrófono también para que vos le dijeras y vos ahí le dijiste I love you. ¿Viste como yo estuve escuchando? Me dijeron que lo dije medio, medio romántica, medio I love you. <laughs> y además, bueno, él no podía cantar, ese era el problema, porque le había sacado el micrófono. No podía cantar porque habías ocupado su boca también. Ah. <laughs> ¿Y cómo era él? Por ejemplo, cuando te acercaste él tenía mucha pintura, estaba muy maquillado. Sí, estaba maquillado, pues, bueno, tenía que maquillar, pues pero no lo pude ver bien, la verdad que lo, quería ver, pero no no pude, porque él se, se, y perfume tenía... De color. <laughs> ah, bueno, está bien, nos quedamos tranquilos entonces. Bueno, Luli, felicitaciones. Bueno, que tu sueño fuera realidad. sí, aparte fue un sueño, porque el sábado soñé con él, de verdad, en ah, ¿sí? ¿No pudiste dormir, no, después de eso, de lo que te pasó? <laughs> No, no, no dormí en toda la noche y <laughs> hoy... Choqueada. bueno, Luli, te agradecemos muchísimo. Bueno, gracias. out of my life. She's out of my life. And I don't know whether to laugh or cry. I don't know whether to live or die. And it cuts like a knife. She's out of my life. It's out of my hands. It's. Can I come down there? nothing but two years. I took from the grave. i was so cavalier. Wait, that is still. I'm Love is expression, but I've learned to you. my life. the indecision and cry. Deep inside, down it comes like a knife, oh Lord. She's out of my. because I just can't stop.